好了好了，可以了。你要讲一些你的，你心中的想法啊，什么哦，好紧张哦，这个脸好紧，这个好紧，什么之类的。啊！快讲话。有点干，有点干。啊，有点干，这样子。啊，破皮了，破皮了，太干了。破皮了，尴尬就破皮了。所以你是第一次拆礼物吗？没错。好的。怎么还有一层哦？对，就是这一种。哎，很棒哎，这是什么？什么？为什么会有这张照片？ 在干嘛？我知道嘛，坐在椅子那边嘛。对啊，椅子那边嘛。哎，他他有坐在蘑菇上面的感觉吗？有有有有有，是有。因为我没有看到。这是什么啊？哇，那好强啊！你们有没有啊？ <laughs> 拜托，怎么可能会有？快呛杀一下，呛杀一下。 哎 d e 你们的毕业礼物呢？爹有 d 你们毕业礼物 <laughs> 不要着急啊，不要遮。啊！不错，好屌！我还不知道这什么哎。打开打开，干嘛用的？哎，我们班，我们我们这家的礼物每年都独步全球。对啊，独步全球啊，有没有？对，没什么大不了的啦。学弟看到，学弟看到哦。我们在去年是酒瓶，然后还有一年是什么抱枕什么的。什么？哎。 放卫生棉的，这 <laughs> 很棒哎！真的周末很多卫生棉，我那个来的时候可以放很多，东西，它可以放很多卫生棉，可以用两两个月，里面还有点凉哎，每天奶都可以哎，这是化妆包，化妆包，帅气帅气煞气哎，他还你 S F 的那个账号，可真的很帅，真帅哎，S F 的账号，就全魔狗哎，全魔狗，真这很棒哎，不错啊，为什么这张照片那么丑？ <laughs> 这是谁？金州金州学弟。哇！ 这开箱啊！开箱开箱， <laughs> 好丑！这不是谁？完全看不出来，这你吧？真姐啊！么备拿在鞋？起，哈哈哈啊，好真的二哥抱着最笑吧，第三的比拿在一起来好看呢。 <laughs> 哎，我这礼物太小了，刚刚我知道右下角的。哦。哎，这个太好认了，你翻过来，那太好认了。好呀。不错啊，谢谢大家，多跟你的，谢谢大家。好好好，我要现在猜啊。好啊。